अश्लीलता परोसने वाले टिकटॉक ऐप को हटाने का आदेश देश में सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है जो युवाओं को हिंसक बना रहा है इतना ही नहीं अश्लीलता भी इसके साथ परोसी जा रही है इसी पर मद्रास हाईकोर्ट की मुदेर पीठ ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कथित तौर पर गूगल और एप्पल को अपने ऐप स्टोर से चीनी वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक को हटाने को कहा इधर टिकटॉक संचालित करने वाली कंपनी ने इस आदेश को मनमाना करार दिया है कंपनी ने कहा है कि उसे अश्लील और अनुचित सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और इस ऐप को करीब एक अरब लोगों ने डाउनलोड कर रखा है इधर चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखा है अब इस मामले में बाईस अप्रैल को सुनवाई होगी subscribe our channel and press press the bell icon for more updates.